Ideia de presente para o Dia dos Namorados. Salve guerreiros e guerreiras! Eu sou o Tom Master, tenho esse canal no YouTube de criar blogs e vídeos motivacionais e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ideia espetacular, sensacional de um presente para você dar para sua namorada, para seu namorado, para seu esposo, para sua esposa e até mesmo se você estiver ficando com alguém e quiser surpreender essa pessoa, você vai gostar muito. demais. É, é. Fala aí, Dom, com quem que você trabalha? Então, eu sou Orives, eu fabrico joias, peças personalizadas, né? Eu vou deixar no link de descrição aí do ah. Instagram dele, é. para vocês estarem aí olhando o trabalho dele. E vou deixar um takezinho aqui, tá? Ele produzindo as peças. Então, a gente aceita é, cartão, né, à vista, a Pix, que hoje em dia está sendo muito usado, e a gente via para todo o Brasil. Via para todo qualquer é lugar. É, Se a pessoa mora lá em Brasília, você consegue enviar para ele. Ah, então beleza, então. Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram do Anderson para vocês acompanharem o trabalho dele maravilhoso que ele faz lá. Anéis, essas alianças lindas que ele faz. Então, até o próximo Master Vídeo. Falou e fui!